السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام اخباركم ايه كل سنه وانتم طيبين حاضرين مع الصيام النهارده هقول لكم على حاجه في دراسات كتيره في علم النفس آه، سلوكي بتؤكد حاجه ان شهر رمضان وكمان الصلاه من العوامل اللي بتؤدي لطاقه ايجابيه عند الناس يعني في ابحاث عملت عن طريق خبراء علماء نفس وخبراء نفسيين على موضوع الصلاة بس يا جماعة فاكتشفوا حاجة رهيبة جدا ان الصلاة بتؤدي بالشخص لطاقة ايجابية كبيرة جدا يقدر يستفيد منها وبرضه عملوا نفس التست على ناس صايمين فوجدوا ان الصيام برضه بيؤدي لنفس النتيجة وانه بيدي الشخص صح اللي بيصوم طاقة ايجابية جبارة فتخيل بقى انت في شهر رمضان المبارك معاك الحاجتين دول الطاقه الايجابيه بتاعت الصلاه والطاقه الايجابيه بتاعت الصوم هتستغلها ازاي تمام فمن هنا بوجه رسالتي ان فعلا رمضان يا جماعه فرصه عظيمه جدا للتغيير اللي عايز يتغير هيقدر يتغير في رمضان واللي مش هيتغير في شهر رمضان صدقوني مش هيقدر يتغير في غيره لان شهر رمضان المبارك فعلا هو اعظم فرصه علشان تقدر تغير نفسك للأحسن ودايما أنت الأفضل وأنت الأحسن ما تكسلش ما توهمش نفسك ما توخمش لأن في ناس كتير بيجي لها تخمة بسبب الأكل وبسبب الحلويات والكلام اللي في رمضان ده اللي كل الناس عارفاه يا جماعة يا شباب استغلوا الفرصة رمضان فرصة عظيمة وطبعا يعني إيه، أكيد معظمنا عارف إن معظم انتصارات المسلمين كانت في شهر رمضان المبارك فبجد اغتنموا الفرصة رمضان يا جماعة اغتنموا الطاقة الإيجابية اللي في رمضان اغتنموها كويس جدا عندك أفعال عبادات وعندك أعمال خير وعندك أعمال إيجابية تقدر تغير من نفسك زي ما قلت للأحسن والأفضل وفعلا رمضان فرصة حقيقية وأفضل فرصة إن الواحد يغير من نفسه أتمنى إن الفيديو عجبكم ما تنسوش like و share و subscribe. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته